nasional belum lagi kayaknya belum rame-rame meriakan sama rombongan hotel dari Pekanbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bagja Diraga Channel guys Hari ini kita mau goes ngikutin event Tour de Moratakus Event ini event perdana yang diadakan di Provinsi Riau nih guys Diikutin lebih dari 400 pembalap nasional dan internasional kabarnya juga Jadi kita mengiringi mereka seperti apa keseruannya Event perdana ini semoga sukses dan ada event-event berikutnya Ikutin terus ya up, Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little Oke okay guys, kita udah jalan nih Tadi disambut juga dengan anak-anak yang ada di daerah Kampar ini Di perbatasan kota Pekanbaru Sambil menunggu rombongan para pembalap nih guys Kita sambil jalan aja Oke, okay, sambutan dari anak-anak SD yang ada di Kabupaten Kampar nih guys meriah meriah meriah <laughs> berasa atlet ya <laughs> antusiasme anak-anak kampar untuk acara Tour de Meretakus ini lumayan meriah guys kan asik guys sini juga ada nanti sebelah kiri kita no replacement, a body by say she got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Life's so insane Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame oh. Kita udah nyampe di daerah Sungai Pinang nih guys Sambil nungguin rombongan peserta balapnya jadi kita nungguin di sini nih di belakang tuh nanti jalur dari arah Pekanbaru jadi temannya ada yang pakai minion nih guys <laughs> kita sampai aku ya om ya? ya siap nah, kita kalahkan road bike ini ada yang pakai city bike ada juga MTB Baratakus ya, kita lagi di depan Tugu SPN Polda Riau nih rombongan pengawalan Marsal nih guys Wahab. Wahab. Wahab. cukup ramai ya, ya belum uh, pembalap-pembalap nasional belum lagi kayaknya belum Need for Speed. Rame-rame. Luar biasa guys. Wih. rombongan NTT Oh ini atlet nih depan nih semua. Supporter ya. <laughs> Supporter kita nih guys. Dari tim Muara Kus ya, ya kan? <laughs> Muara Laju om, laju. kita ukur orang tuh guys iya iya iya ah, nah, susul orang tuh iya. ukur lu iya. 15 kilo siap-siap mantap ya Jadi cukup meriah nih guys Internasional <laughs> Ngopi dulu. Ngopi dulu, Bang. Ngopi dulu. Yo. itu iman lo. Satu Semangat, Gas, Om jadi juga untuk di, dimeriahkan sama rombongan ontel. bangsa dan negara, khususnya Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Itu kita juga menyediakan payung untuk dapat digunakan